got Now you're good. Oh, Все, уже так. Она просто тогда продолжила, да, снимать? Ты на паузу нажала. Mm -hmm. день так красиво. <gasps> Вот этот момент.